plan is to just have this brekkie and head to Joshimath as soon as possible. निकल गए निकल गए चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो पट्टा लगाओ पट्टा पीछे ले लो थोड़ा पीछे आने वाले आ जाए दो घंटे तीन ये गाड़ी हट जाएगा तो जाएगा I mean the combination of this comfort and this view is great but let's see what happens next. Rohit bhaiya chalo isko निकालो आगे निकालना इसको हाँ चलो मैं आगे कर लेता हूँ निकालो हाँ हमारा घूमने का काम नहीं है ना हमें ऐसी लोकेशन देखनी है जहाँ पे गाड़ी को हम पार्क करें क्योंकि इस गाड़ी में सब कुछ है ये होटल वगैरह आप लेते हो ऐसी लोकेशन तो एक ही जगह है यहाँ कहाँ यहाँ से ये तो रविग्राम है यहाँ ये तो हॉट स्प्रिंग है जहाँ गाड़ी चली जाएगी हमारी हाँ, हाँ जोशीमठ से चौदह किलोमीटर दूर है हॉट स्प्रिंग ये छोटा अमरनाथ किसे कहते हैं छोटा अमरनाथ तो मैम उधर है यहाँ से कम से कम एटी किलोमीटर क्या जगह का नाम क्या है ये एक ये टिम्मर सहन हो गई आजकल ही प्रसिद्ध हुआ है हाल ही में और एक यहाँ से वहाँ भी है कहाँ उर्गम किला है जहाँ एक कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है ले जा लेंगे आप जगह का नाम आपने बताया टिम्बर सहन पर वहाँ नहीं जा कि भाई हम अभी इतनी बर्फ़ है कि बहुत ज़्यादा और अगर वहाँ के लिए जाना चाहते हो वहाँ चले जाएंगे ये कल्पेश्वर महादेव कल्पेश्वर महादेव हाँ वहाँ बहुत बड़ा फील्ड है मैम टेम्पर भी है कितना दूर है जोशी मठ से अभी हम जा रहे हैं नीचे जोशी मठ वापस हाँ। तो वहाँ से कितना दूर है तो कल्पेश्वर महादेव कितना है मैम यहाँ से यहाँ से है मतलब जोशी मठ से फट हाँ। ये मतलब देहरादून वाले रूट पे जोशी मठ से मतलब पंद्रह किलोमीटर हिलंग है फिर वहाँ से वहाँ से एक रूट कटता है एक ऑफ रोड है फिर वहाँ से हाँ, ऊपर रास्ता इससे बड़ी चेसी वाली जो गाड़ी होती है उसके लिए कैसा होता है नहीं नहीं कौन सी गाड़ी आप ये ये ये ट्रैवल जाएगी कोई तो दिक्कत नहीं जाएगी पर ऑफ है मतलब खराब रास्ता है खराब हाँ, नहीं है ठीक है बस भी जाती है व्यू है एकदम से भैया चलो जाके एक्सप्लोर करते हैं हम लोग thank you okay ma'am Oh. अब कितने दो आराम से आराम से आराम सो so, अभी जो आप लोगों ने स्ट्रगल देखा है गाड़ी को नीचे लेके जाते हुए दैट इज़ नथिंग रात को हमें इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी and because of that I don't think this mess you see everywhere your eyes can go your eyes as as wide as your vision is you'll see tents camps cars जो कि कैरवान अगर आप इन्जॉय करना चाहते हो उसके लिए सूटेबल नहीं है right now we are trying our best की गाड़ी जो है सिंपली नीचे उतर सके there is below I can see it और I think it's been more than twenty minutes just to come up from that area up top to here and that is all because of the traffic क्योंकि जो corners है you can see here even the corners have like छोटा सा रोड है नैरो रोड है उसके पास में भी गाड़ी खड़ी कर रखी है and we are not even during the season time we are not even here during the season time so I'd say Oli is too chaotic for a caravanning experience. you see abhi ye situation hai so imagine if it's season time and we bring up bigger caravans we don't have just one camper there are many camper vans smaller bigger in size तो अगर बड़ी गाड़ी लाते हैं it is going to be a huge huge mess and on top of that I think जो पूरा दिन है वो ऊपर से निकलने में ही लग जाएगा हम लोगों को so right now the situation is not looking good at all यहाँ पर इस साइड ज़्यादा मत दबाना हम तो दिखाने की आप this is one of the potential parking spots जहाँ पे हम प्रॉबेबली व्हीकल पार्क कर सकते हैं if we provide the itinerary towards this sector So finally, after 40 some minutes, we are out of the chaos. कैरावानिंग का रियल फन है ऐसी जगह जो आपको राइट में दिख रही है even this bare parking area is enough to enjoy to open up your camping setup to open up your awning barbecue and enjoy the night but वो जो ऊपर का मेस है दैट इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे आप कैरावान को इन्जॉय कर सकते हैं बिहाइंड द सीन्स चलने लग जाएगा मतलब स्टार्ट हो गया अभी क्या खाना है हम क्या खाएंगे चावल खाने वाले हम मैं सारे हाँ, तो सभी चावल ही खा लेंगे ना आप भी चावल रोटी हाँ चावल दाल दाल तो है यहाँ पे आपको तो, तो पता है हाँ। सरी हुई दाल और चावल बनाना है <laughs> तो दाल नहीं नमक डालो जाते नहीं वो वाली दाल नहीं नमक मसाला तो पीली दाल ले आए पहाड़ों में आके भी दी हम पीली दाल पीली खा है कौन सी दाल तो यहाँ पे भी है हम्म, लिक्विड में क्या दाल ही हुई आलू ले आते हैं आलू फ्राई मम्मा करती है पता है ना कैसे कढ़ाई में खाली फ्राई दाल बनाएंगे शाम में या जो आपने वहाँ पर बनाई थी तो शाम बना देगा ना चटपटी सी जो दाल नहीं बनाई आलू तो चोखा है ना आलू चोखा बना हाँ, देगा बनाने के लिए अदरक मतलब लहसुन अभी कौन चल रहा है हमारे साथ शाम जाएगा वहाँ कुटने फुटने वाला सारा व्यवस्था लेकर आए थे यहाँ कुछ जोगाड़ लेकर आए नहीं नमक है नमक ही है <laughs> नमक और मिर्ची है बस और कुछ भी नहीं है यहाँ हाँ तो वैसी दाल खा लेंगे हम क्या करेंगे एक आ रहा है दुकान वाले हाँ आप ले आओ जैसे खाओगे वैसे मैं बनवा दूंगा मैं बना दूंगा ठीक है चलो दाल ही हुई ना फिर दाल और चावल लेके आने हैं हाँ इसलिए जल्दी चलो अभी ये गाड़ी तो यहीं रहेगी ठीक है चलो चलो कौन जा तू जा ही रहा तुम्हें तो क्या जाऊंगा नहीं नहीं देख उनके साथ भी एक रहो ना हाँ। जब मैं धोनी में आराम से बनाना खाना करना हो तो वो भी कर सकते हैं पानी सही है ये जगह दिक्कत नहीं है क्यों पानी का क्या है वहाँ पानी आता है ना वो पानी आ रहा है अभी खुला वाला हाँ, आ रहा है सो पीपल हम लोग अभी नीचे आ गए हैं towards Shri Badrinath this is a camping location this is a view today already दिखा चुके हैं दिस इज़ द स्पॉट यहाँ हम रुक रहे हैं टू नाइट जोशी मठ का जो पार्किंग एरिया है वहाँ से I think this is a five minutes drive और अभी हम लोग अपना जो खाने का है आज का वो प्रेप कर रहे हैं on the menu today is rice and some veggies and that's all ऊपर ओली में अभी हमें पता लगा है कि बर्फ़ पड़ चुकी है we could not stay for snowfall today क्योंकि ये गाड़ी वहाँ नहीं रुक पाती तो अभी हम लोग ये व्यू इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ से नीचे अभी जाते तो बद्रीनाथ अभी तो बंद है बट uh, जब खुला होता है तो you can the go from here कल हमारा जो थोड़ा सा रेकी का प्लान है that is towards Tapovan side तो that I update you how it goes ये ये अंकल ने हमें अपना किचन यूज़ करने दिया है थैंक यू अंकल और विलो हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे because client has book date and we don't have the authority right to use any any inside and we going to maintain that but ये हमारा आज का किचन है अभी गरम गरम स्पाइसी स्पाइसी नूडल खा के let's energise our cells so this is actually the place जहाँ हम अपनी कैरावानस को पार्क करते हैं जब हमारी चार धाम की आइटनरीज ऑन गोइंग होती है हम्म? हाँ अंकल आप खाओगे चेक करना सर थोड़ा सा चेक करना ये <laughs> तो थोड़ा चेक कराए ये जो है ना इसको अगर आप इधर करोगे तो जूम होगा इधर करोगे तो जूम आउट मतलब सब कुछ मैंने मेहनत करा लास्ट में आके एक चीज को घुमा दिया है तूने मेहनत नहीं करा तुमने वो मसाला छोड़ दिया वो ऐसे छोड़ना नहीं होता अब तू ये वो कर दे आ, तो सर्व कर दे फिर मैं खाने की एक्टिंग करूँगी खाने की एक्टिंग करने में क्या जा रहा है प्लेट तो आ गई यहाँ जो यहाँ रखी थी ये रही सब यहाँ पे रख दो हाँ यहाँ ले आना हाँ वहीं पे लेके आ जाओ ramen noodle in Joshimath. तो हमें अभी अभी बताया गया है कि ये जो पहाड़ है इसे कहते हैं हाथी पहाड़ और जो ये गाड़ी का पिछवाड़ा आ रहा है ना हाँ तो इधर से चेयर पे जाओ नहीं दिख तो रहा है यहाँ से भी हाँ। ये है हाथी पहाड़ और ये है स्लीपिंग लेडी हाँ, इसके पीछे थोड़ा सा मुंह के ऊपर दिख रहा है हाँ। ये बीच वाला पोषण ये इधर भी नाला है इधर भी नाला है हाँ। बीच वाला पोषण कैसा लगता है ये गणेश भगवान है अच्छा वो आकार जो है पूरा आकार ही ऐसा ये गणेश बिल्कुल या तो इसको भारत का नक्शा बोले आप पूरे को बीच ही बीच को ना इधर ना इधर हाँ। ये बीच ही बीच का पूरा सूंड से लेके अरे ये सारा सिस्टम लग रहा कुछ हाँ वो बहु है कि अंतर है वो सामने आंख है हाँ।, हाँ हाँ हाँ इसके पीछे जो है कागभूषण जी ताल है कागभूषण जी ना जब जहाँ कौ मरने के लिए जाते हैं हाँ हाँ लास्ट में इसके पीछे ये अच्छा जहाँ ये स्लीपिंग रेडी है उसके ओके वही है नेचर में आकार कितने तरीके के अपडेट आफ्टर <laughs> started raining. ऊपर तो पूरी पड़ गई होगी अब बर्फ ऊपर तो बर्फ पड़ गई होगी Auli side course number two pulao with soybean in the making तो usually even when we are travelling in a backup vehicle हम लोग अपना गैस और जो सेटअप है पूरा लेके चलते हैं बट हेयर बिकॉज अंकल हमें जानते थे हमारे ड्राइवर्स को जानते थे कि ऑफर्ड कि हम किचन में ही कुक कर लें so that is what we day we prepped our pulao, soya bean and whatnot as you saw. We ate and then it started raining so we slept in, had a good night. morning everyone so it snowed up there yesterday how Tapovan looks in January. It's 4th, 5th January अभी हमने हॉट स्प्रिंग बाथ लिया बट अब हम दोबारा भीग रहे हैं because of the rains and we are rushing to the mountain not mountain to the hill top जहाँ से हम आए थे That's the temple, Gaurikund. This is when we got a reality check on how we city people have really low stamina. because Pahari people were walking up the hill like a pro and we were struggling to death. After this, we enjoyed the beautiful mountains for one last time, said goodbye. जिस दिन हम जोशी मठ रुके थे उस दिन से लेके जब तक हम दिल्ली नहीं पहुंचे हमें कंटिन्यूसली बारिश मिली now a final verdict on Auli so throughout the blog आपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही देखे होंगे I'll just recap them so first things first despite the fact that Auli is far far away from Delhi जो कि मोस्टली हमारी क्यूरेटेड आइटनरीज का डिपार्चर और अराइवल पॉइंट होता है we attempted this route tricky in order to create a curated और एंड टू एंड पैकेज क्योंकि हमें ओली के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी to create a curated package जो हमारा बाकी लोकेशंस के टूवर्ड्स क्रिएटेड है as you saw location is not just far away But parking is a major issue here, even during the off season. And on top of that, upon our discussion with the local trekkers and other people, we got to know ki jo road conditions hai yahan ki despite of the fact ki wo har time redevelop hoti hain are very poor because of the weather apart from some recommended locations हम अभी के सीज़न में सिर्फ तपोवन एक्सप्लोर कर पाए which again जगह अच्छी है space is also there it's not an issue but जो hot spring bath हम देखने गए थे that was not so pleasing so इतना दूर सिर्फ parking locations के लिए आना is not worth it but let's not ignore the good things Oli is a beautiful place. The tourism department is constantly developing this location and kudos to them for their efforts. आने वाले time में I don't think road conditions or parking is going to be a problem. If you love snow and skiing, there's no better place than Oli. Regardless of all these cons that we just stated, why do we think that traveling to Oli in a caravan is a better option? One, because of the environmental reasons. Over the time, because of the increase in tourism towards Oli, there has been a hike in building of hotels, resorts, the n number of camps जो आपने देखे, which in the long run is going to kill the beauty of this place, which is not something that we need, which is something that we need to avoid at all costs. Second, इस जगह के ऑफ सीजन में भी बुकिंग a place is really very difficult. So it's better कि आप अपना घर अपने साथ लेके चलें third once you're done visiting or exploring the place, आप चाहेंगे कि आप कुछ न्यू देखें बट ऑफन टाइम्स हम अपने थ्री फोर डेज ट्रिप को होटल में बैठे बैठे ही ख़त्म कर देते हैं बिकॉज नई जगह जाके नया होटल बुक करना नए रेस्टोरेंट में खाना या नया रेस्टोरेंट ढूंढना इज नॉट समथिंग जो हर कोई वेकेशन पे करना चाहता है so because of these reasons and keeping your feedback in mind क्योंकि जब भी हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे पोल्स या इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछे Auli was one of the most recommended places it always showed our team had a lot of to and fro discussion as to क्या किया जाए should be create an itinerary should be not create an itinerary etcetera so all though we are not creating an end-to-end package of this place we still are creating an open-ended package so आप इस itinerary को opt कर सकते हैं it is currently live on our website because this is a customized itinerary you have the option of either adding or eliminating a day or two आप लोकेशन अगर चेंज करना चाहते हैं let's say you want to travel to Auli and then maybe in other location you have the option of customizing it all. So that is the final verdict on Oli. Unfortunately, there won't be a end-to-end or a curated package, but कि हम explore कर चुके हैं location को we do have some potential parking areas in mind जहाँ पे अगर आप जाते हैं इस itinerary को opt करते हैं you can definitely station the caravan there overnight and you can again customize the itinerary. So all the details will be linked in the description box. if you enjoyed coming to Root Recce with us, then give this video a thumbs up and subscribe to our channel for more fun travel videos in the home away home on wheels. Thank you so much for coming by. Motorhome Adventures signing off.